Сейчас мы с вами разучим элемент винт или бедуинский прыжок 360. Я не лучше всего прыгаю этот прыжок, но как схему для разучивания этого прыжка а, можно что-то взять для себя полезное. Прыгать э, винт надо уже тогда, когда вы умеете делать вот такой прыжок ласточка у нас. Если мы это уже умеем править, значит тогда можно уже крутить винт. Для винта нужно вот как раз понять вот эту логику вращения. Естественно, заход идет как обычно на прыжок ласточку, только здесь уже когда вылетаем, надо вот себя закрутить, нога прямая, вот как бы, и пойти в крут, и потом приземление на ту же левую ногу. Что я иногда делаю? Заставляю вот так просто поставить ногу, и перепрыгнуть через ногу. Ну, как бы перепрыгнуть, перевести ногу. Вот снова есть. Хорошо. Немножечко понимаем. Следующее упражнение можно пробовать прыгать этот элемент уже на какие-то мягкие подушки, чтобы вам не было страшно прыгать и падать немножко неправильно. Ну и начинать его, например, там, с положения, пока что исходного положения вот такого. Замах. Прокрутили, стали. Есть, прокрутили голове, а потом пробуем уже делать прыжочек. Следующее упражнение, это уже пробуем делать забег, разбег как бы для прыжка. Просто забег сейчас. Раз, два, толчок. Выпрыг. Прокрутили себе программу.